Мама рідна, що робиться? Боже, це жах. Притом там машини були, діти написано кілька, повністю розстріляних. Це жах. Це В реально. машинах розстріляні діти. Ну, Ні, написано машинах діти, діти і машини, І машини всі розстріляні. Ну, всякі були. Люди рятувалися. Да. О. Слухайте, це важко собі уявити такий апокаліпсис на наших очах. Це страшний сон. Страшний сон, так. Да. І прокинутись неможливо. Гага, мабуть, такого ще не бачила. Так, вийти можна, але акуратно, хлопці, бо може бути заміноване. Там де біда, там де дивша. Слухай, це взагалі. Просто апокаліпсис на наших очах. Нищення заради нищення. Тобто ти бачиш, що ці люди точно не воювали. Це не військова техніка. Просто на тій, щоб знищити якась диявольська ненависть. Що вони нас кличуть, да? треба їхати далі чи що? Ні, ні, поки друга не повернеться швидками всі разом. Так, що може потім не бачити. на наших очах. Ось те, що відбувається, це пекло. Люди намагались вирватися з цього пекла на машинах.